Идите сюда плавать. Мария, слушай, ты сюда. Малыш. Ой, так это Ромочка. Это Ромочка, да. Рома, тихо, тихо, тихо, тихо.